Salut! Astăzi este despre a accelera și dicționarul este a iuți, a grăbi uh, o acțiune a urgenta. Uh, pentru mine, uh, ce a urgentat, ce a accelerat mai, mai degrabă proiectul meu cu părinții și copiii este o frustrare. Da, frustrare și o furie. Mi-am recunoscut că sunt frustrată și că mă simt furioasă pentru că a devenit un foarte bun accelerator, uh, frustrarea și apoi furia. Așa că te provoc, dacă cumva te răgănești și tu de mult pentru un proiect și te tot gândești atâta, vezi că ută frustrarea și furia și o să te propulseze înainte. Ceau!